তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্যতিক ভিডিঅ'লৈ আৰু গছৰ ওপৰৰ পৰাই মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই অন্য অন্যতি ভিডিঅ'লৈ আৰু কিমাননো ঘৰতে সোমাই থাকিম বন্ধুসকল কিমাননো মই ঘৰতে সোমাই থাকিম আৰু মানে বৰিং হৈ গৈছোঁ আৰু ঘৰত সোমাই সোমাই যি কি নহওক বন্ধুসকল আৰু আজি মই লৈ যাম আপোনালোকক মোৰ এনাই ঘৰলৈ আৰু আপোনালোকক লৈ যাম মোৰ এনাই ঘৰলৈ আৰু এনাই বয়স মানে বহুত হৈ গ'ল যি কি নহওক আশী বছৰ হৈ গ'ল তিনি বছৰমান হ'ল মই মানে কাইছ এনাই ঘৰ যোৱা নাই আৰু মই আপোনাক দেখা আজি মোৰ এনাইজনী ঘৰ আৰু বোলক তেন্তে ভিডিঅ'টো যায় এনাই ঘৰত লগ পাম বেছি দেৰি নকৰোঁ এতিয়া মই এনাই ঘৰত আছোঁ আৰু এতিয়া মই মানে নিচাৰ ঘৰত আছোঁ আৰু এনাই ঘৰত আছোঁ আৰু এতিয়া মানে মই পিছফালে আছোঁ এইবোৰ পুখুৰী এইটো পুখুৰীত আমি আগতে গা ধুইছিলোঁ হয় নাই আৰু মোৰ লগত আছে আমাৰ এইটো বাবাটো আৰু হাই কৈ দে হাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব কৈ দে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব কৈ দে কৈ দে সেইটো কৈ দিলোঁ নেকি অঁ কৈ দে কৈ দে আৰু কি বুলি মোৰ চেনেলটো যাদাবৰ ফানিমনা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰিব বুলি ক'লে যি নহওক ই অলপ লাজ কৰিছে মানে আৰু মই দেখাই দিছোঁ মই এনাইহঁতৰ বাৰীখনৰ পাছফালে আছোঁ এতিয়া এনাইখন এনাইহঁতৰ এনাইহঁতৰ বাৰীখনৰ মই পাছফালে আছোঁ আৰু এইখন মানে আমাৰ এনাইহঁতৰ বাৰী বহুত ডাঙৰ তাৰপৰা এইফালে এইটো পুখুৰী এইটো পুখুৰীত আমি গা চা ধুওঁ আগতে তাৰপৰা আৰু এইবোৰ সেই এইখিনি এইখিনি গোটেইখিনি এনাইহঁতৰ মাটি আৰু মই এতিয়া এনাইহঁতৰ পাছফালে আছোঁ আৰু এনাইক দেখাম মই আৰু এনাইৰ লগত অলপ চুপতি কৰি আপোনালোকে চাব আৰু এইটো আমাৰ নিচা লোৱা দেখাইছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে সাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু বলক এতিয়া এনআই ঘৰলৈ যাওঁ পাছফালে আছো আপোনালোকক দেখাই আছো আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ এনাইহঁতৰ ঘৰৰ বাৰী পাছফালে এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এইখন হৈছে এনাইহঁতৰ বাৰী দেখা দিছোঁ বহুত ডাঙৰ বাৰী বাঁহ চাহ লাগিলে ক'ব আৰু ইয়াত আপোনালোকে নিব পাৰিব এয়া বহুত ডাঙৰ বাৰী এখন মই দেখাই দিছোঁ ơi đưa mặt rồi thì nè băng ấy bọn thì hai ơi gắn tôi phải xem ơi bục cô đây thế đứa nào lại cái hộp nó hộp nó kéo được nè eh buka buka buka buka đây thì mọi người sẽ jam ngồi để khám mọi người আৰু এইটো পুখুৰীটো আমি আগতে গা চা ধুওঁ আৰু পুৰা আৰু মানে মানে মনত পৰি যায় আগৰ দিনৰ দিনবোৰ খাইছোঁ আৰু মই আগতে কি কি শুনিছিলোঁ আৰু এই বাৰীখনতে হাগো আগতে হাগি মেলি এই পুখুৰীটোত ডাইৰেক্ট জাপ মাৰি দিওঁ অঁ এই এই বাৰীখনতে হাগো মানে এই দেখাই দিছোঁ মানে এই বাৰীখনতে হাগো মানে হাগি মেলি আৰু ডাইৰেক্ট মানে আৰু কাচিকা নুধোঁ আৰু ডাইৰেক্ট মানে পুখুৰীটোত জাপ মাৰি দিওঁ মানে ডাইৰেক্ট পুখুৰীটোত জাপ মাৰোঁ আৰু পুখুৰীটোত মাছ চাছ আছে বাৰু আৰু দেখাই দিছোঁ কেনে যাম বোকাচোন হা এতিয়া গৈ আছো বাবাটো মই ৰাজামলি চাহ এইপিনে চাহ আকৌ তই হাঁহি এটা মাৰি দিয়া এতিয়া হাঁহি এটা মাৰি দিয়া আকৌ মাৰি দিয়া এতিয়া গৈ আছো মই দেখাম আপোনাক পৰিছিলোঁ এতিয়া এই এনাই ঘৰত আছো তাৰপৰা এয়া আমাৰ এয়া এনাই মোৰ মানুহজনী হয় নাই হয় মোক চিনি পাইছে নাই ক ক মই কোন এতিয়া অহা যোৱা নহয় এতিয়া অহা যোৱা ন অঁ আপোনাৰ ছোৱালীজনী নি ছোৱালীজনী ক'লে এইটো বিয়া দিছিলে আৰু গড়গাঁৱলৈ গড়গাঁৱলৈ অঁ মই কাৰ পতে এতিয়া অঁ মোৰ নামটো কি বা অ মই ধনেশ্বৰী পুতেক কিন্তু মোৰ নামটো নাজানে বোলে নাই বোলে পাহৰি থাকিলে আপোনাৰ কেইবছৰ হ'ল নাই কৈ দিয়ক আশী বছৰ এনাই আশী বছৰ হ'ল এইটো পূৰা মনত আছে খালী মানে মই পতেক পাহৰি গৈছে হয় নাই হয় নাই কাপতে ধনৰ পতে হয় নাই হয় নাই মোৰ নামটো কি কপুল আকৌ এটা কৈ দিয়ক অঁ বিপুলক কৈ দিয়ক বিপুলৰ চেনেলটো লাইক কৰি দিব কৈ দিয়ক বিপুলৰ চেনেলটো লাইক কৰি দিব বুলি কৈ দিয়ক চেনেলটো অঁ লাইক এটা কৰি দিব কওক কৈ দিয়ক লাইক এটা কৰি দিব অঁ হাই দি দিয়ক এনেকৈ হাই কৈ দিয়ক হাই কৈ দিয়ক হাই অঁ গান এটা গাই থাক গানবোৰ পাহৰিলো জানো মই আগৰ দিনৰ গান এটা গাই থাক আগৰ দিনৰ আগৰ দিনৰ গান পাহৰিলো আগৰ দিনৰ অতীত কৈছে নে হয় আমাৰ বিহু আমাক লৈ যাব নেকি আপোনাক লৈ যাম আজি মই বিয়া চিয়া নাপাতো আপোনাকে বিয়া পাতিম বুলি আহিছো হে নাই আপোনাকে বিয়া পাতিম বুলি আহিছো মাথা চাথা সেই হেণ্ডু চেণ্ডু লৈ আহিছো হে অঁ কাম চাম পূৰা আৰামত খুৱাম ৰাণী নিচিনা যাব নেকি মনত থাকিলে নাই আমাৰ কাপতে কওক বা অঁ অঁ আকৌ বোলে আপোনাৰ ধনং বাই হেৰি বোলে বাই হে বোলে হে হে যি জীৱনৰে ডাঙৰ অঁ মই আকৌ বাই বুলিহে সিয়ে ডাঙৰ মাইকী পঢ়িলোঁ দেই ছোৱালী আইমনক চিনি পায় নাই আইমনক আইমনক চিনি পাওঁ আইমনক কোন হয় হে কাৰ ঢেৰ কাৰ ধন অঁ আইমনক পূৰা মনত আছে ন হে কালি মনত আছে মনত থাকে কেতিয়াবা পাহৰি এতিয়া এনাৰ লগত অলপ ধেমালি কৰিলোঁ এনাক মানে জুচ এগিলাচ খুৱাওঁ আকৌ কেতিয়া হ'ল আৰু ঠিক না নাই আৰু এয়া আমাৰ নিচা আমাৰ মা ককাই তাৰপৰা আৰু মাহী তাৰপৰা এয়া মই আপোনাক চিনি পোৱা নাই বব বুলি ক'ব লাগিব নাই দেখিছোঁ মই সৰুতে অহা নাই অঁ এপাহ হয় এয়া আমাৰ এপাহ হয় এয়া আমাৰ এপাহ তাৰপৰা এয়া আমাৰ মাহী আৰু আমাৰ নিচা এয়া আমাৰ এনাই ঘৰ ইয়াতে মানে সৰুতে খেলি ডাঙৰ দীঘল হোৱা ইয়াতে আৰু তাৰপৰা এয়া আমাৰ আপা এইফালে চাই দিয়ক আপাই লাজ কৰিছে এনাই জুচ এগিলাচ দিওঁ এয়া আকৌ কেতিয়া আহোঁ ঠিক নহয় মই পাৰিব খক জুচে আপোনাৰ পাৰিলে আকৌ এটা কিনি আনি দিম দেই যোৱা সময়ত লাহে লাহে হওক লাহে লাহে লাহে লাহে লাহে লাহে হওক এই জুচটো দিলে একো নহয় লাহে লাহে হওক লাহে লাহে এতিয়া জুচ চুচ কিনি খুৱাব লাগে তই এটা আনি দিবিচোন যদি পাওঁ মই পাৰিলে অকণ থৈ যাম কেনেকুৱা পালে খাই কেনেকুৱা পালে হে ধুনীয়া

তো ভণ্টি বিয়াতে অহা মানে তিনি চাৰি বছৰমান তোৰ ভণ্টি বিয়া কিমান হয় চাৰি বছৰমান হয় নাই তিনি বছৰমান হ'ল অঁ তিনি বছৰ মূৰত মানে এনেহে লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু ভাল লাগিছে আকৌ আকৌ আহিম তেতিয়া লগ পাম হা ভালকৈ থাকিব দেই যাংগে দেই যাংগে অঁ যাংগে দাদা ভালকৈ থাকিব দেই Joseph kamu deh. Kam kam kom. Aku ni mu. Pare ni pare dah mu ni pare. Nanti, nanti ba. Kita zangge. Kenapa papa? Ah ya, thank you, thank you. Eh nak kan tu. Love you, love you. I love you boleh kau. I love you kau. I love you kau. Nah, aku ni I love you kau. I love you, I love you tu kau. Ừ. I love you kau. Dạ. I love you kau. I love you kau. I love you kau. Eh, nak kan ibu? Ada apa pada puni? Nak kan ibu? Nak. Oh, oh. Lada. Duduk nak ibu? Nak.